En el moment de pic, potser el més difícil eren les, les emocions de, de la gent. Estem mm, acostumats a treballar amb tot, tots els recursos i en aquell moment teníem pocs, molts pacients i pocs recursos. La primera setmana de març, en el primer cas, tot va canviar i en pocs dies el, el nombre de casos anava, anava augmentant moltíssim. Vam haver de reorganitzar tot el servei i vam vam haver de dir-los als companys que deixessin tot el que estaven fent per dedicar-se exclusivament a, a, a la Covid. I en pocs dies, amb tots els adjunts de malalties infeccioses, no n'hi havia prou i vam, eh, vam necessitar l'ajuda d'adjunts d'altres especialitats. Cada semana nos teníamos que volver a reorganizar porque el número de casos subía. Durante el tiempo en el que hubo más pacientes, en el que urgencias ocupaba toda la planta baja, nos organizamos en turnos de 12 horas que era como media guardia, y organizábamos a, también a los médicos que vinieron a ayudarnos. Vam passar de no saber si tindríem un paper, no? les primeres reunions, a veure que van passar de tenir 60 malalts, que és el que tenim habitualment màxim, a tenir més de 160 malalts. A la nostra unitat la, el principal problema va ser Mm, veure com portaven malalts Covid, a la vegada que veien malalts no Covid, i que l'hospital ens demanava que valoréssim molts malalts, i a vegades arribàvem a haver de valorar 25-30 malalts en un dia, i havíem de tenir un, no, tota una estructura muntada per això poder-ho fer bé i, i àgil. De tota la feina feta, el que més destacaria és la implicació de, de tots. Tothom va donar al 100 o al 120% del que podia donar. Éramos una piña y éramos todos como una, una única unidad.